sa amalis at yung bronze sa baby. yo se lo administro Porque está bonita, una belleza Toda una mamacita de los pies a la cabeza No sé si lo nota, pero a mí me interesa De que se conmigo, espero tener la certeza Acércate a mi mujer Olvida el bobo aquel Que no te sabe querer Escapate conmigo, ven Acércate a mi mujer Olvida no compitan Guarda mi número por si tú necesitas Que te vaya a buscar cuando te deje casita Solita Ven, ven, ven acércate a mi mujer Olvida el bobo aquel Que no te sabe querer Escapate conmigo Ven, acércate a se quedó Esto es listo para perder control <laughs> Jack Prince, la voz del futuro, baby Haciendo music que se quedan en su mente Este es un gran slam De Venezuela al mundo